kwa muda sana. Mpaka mwisho wa yote, wa yote daktari mmoja akaja kuniambia damu. Ungekuwa na ndugu tungekwambia ukweli. Ila huna ndugu atizo kukwambia ukweli. Ila kwa sababu mimi nimekuwa ni rafiki yako na navyokuona ulivyokuwa unajiamini na ulivyokubali hali na hata tunapopiga story hapo naambia bwana hivi na hivi kifo hivi na hivi na hivi, kwa kweli nimekuona ni mtu ambaye mwenye imani nzuri. Adamu, utapona. Hali ulionayo hakuna daktari akuambia, lakini tunapambana sana, lakini sidhani kama utapona. Nikaambia nashukuru kwanza kuniambia huo ukweli, ila sasa nachokuomba ni kitu hiki ananiambia sasa, usimwambie mtu yoyote yule hii taarifa. Nikamwambia mimi nachomkumba kitu kimoja, nisaidieni mnipeleke Shinyanga nikafie nyumbani. Akaniambia nitalifanyia kazi. ameenda kulifanyia kazi akarudi, akaniambia bwana, nakuomba kitu kimoja, kuna mtu nitamwagiza aje kwenye kitanda chako na atakwambia, na mimi nitamwambia kwa bwana, Adamu ana shida na wewe. Sitamwambia chochote, ila atakapofika usimwambie chochote, wewe mwambie tu bwana, mimi nataka nitafurie usafiri niende nyumbani. Kweli bwana, e, dokta akaondoka, akaja dokta mwingine ambaye alimuita akamwambia, bwana, nimeitikia ujumbe wako. Nikasema bwana, nashukuru, mimi tajiri langu ni moja tu, naomba nyewe ustawi wa jamii mnitafutie gari mnipeleke nyumbani. Mimi hapa sasa hivi nimepachoka, nimekaa leo karibia mwaka wa pili. Kwa nini umefikiria? Nikasema hapana, nimewaza tu, nataka nyumbani. Aya, basi kwa tunalifanyia kazi, tukutia jibu jioni. Na kweli jioni ile dokta akaja tena ustawi wa jamii akaniambia, bwana, ile swala lako tutanishapeleka kwa mkurugenzi na tena tunafanya utafiti sasa kutafuta sasa hizi ambulensi za mikoani ambazo zinaleta wagonjwa kwa sababu kuna za kutoka Morogoro, kuna za kutoka sijui wapi njia kwenda hiyo kwenda Dodoma, unaona bwana. Kwa ni, ni, nianze kutolewa kutoka kutoka kutoka Muhimbili nipelekwe Morogoro. Nikishafika Morogoro nitafutiwe tena ambulance inaelekea barabara ya kwenda kwenda Shinyanga. Basi nikakubali. Nimeamka, nimelala, kesho yake asubuhi nakuja kuamka, wanakuja kunifanyia dressing huu mguu huu mguu kawa wa kwanza kuweza ukawa umeoza kabisa, ina maana alipokuja kukata zile gozi zile, mguu wote ukamwagika chini, ukabaki mfupa kama unavyoona mfupa. nikaambia madaktari, naomba kitu kimoja, ni hapa nipelekeni hata nikakae kule chooni, maana sasa hapo harufu inatoka harufu wakaniambia tumeagiza dawa za kutoa harufu, kuna IV Flagyl. IV Flagyl inasaidia sana kutoa harufu. Basi waka netia zile Flagyl, wakamwaga pale, wakamwaga pale kutoa harufu nini na nini, wakaleta zile screen wakafunga kitanda kama hicho, kafunga vizuri. Kwa kweli nashukuru Mungu, nashukuru Mungu baada ya kuwa wamefunga vizuri pale daktari akaja, daktari bingwa akaniambia, damu, kesho natakiwa uende kwenye operation ukakatwe mguu. Akasema sawa. Damu ilikuwa nne, ilikuwa mweupe, damu ilikuwa nne. Sasa damu yangu mimi ni B+. Hii damu ina changamoto sana kuipata, lakini nashukuru Mungu, madaktari wa Muhimbili, Mungu awabariki sana, nipambania mpaka ile damu ikapatikana, na baada ya kupatikana ile damu nikaja kuwekewa damu mpaka ikafikia stage ya kwamba kesho niende kwenye operation. Na nakumbuka ilikuwa ni Ijumaa. Ijumaa surgery huaga hawana operation, lakini mimi ilibidi niende kama emergency. Nikaenda kukatwa mguu wa kwanza. Baada ya kukatwa mguu wa kwanza, baada ya kukatwa mguu wa kwanza ukafuatia tena mguu wa pili. Kesho yake asubuhi naambiwa kwamba Adamu inabidi na mguu wa pili tufanyaje? Tukate. Hmm nikakumbuka taarifa, nimeambiwa kwamba mimi siponi, wanataka wakate miguu yote, itakuwaje? na mimi tayari mawazo ya kusema kwamba uhai tena duniani tena mimi sina. Masa hapa mimi nafikiria kitu kitu kimoja kwamba hapa muda wote mimi nakufa. Sasa naangalia sasa wanaponiambia kwamba wakati miguu yote, alafu naivaa sanda. Sasa ina maana sasa hapa ndani sasa hapa. Hatu ah, bwana na mbona sasa. Kwa sanda hapa watanifungaje sasa? Sijui kama unanielewa kwamba nawaza kwamba hivi hapa Sanda sasa hapa mimi ili sitakubali, nikakataa. Sijaambia kama kuna ile ah, ila nilinyamaza kimya. Siambia kama kuna jambo nimeambiwa hivi na hivi na hivi na hivi kwamba matibabu yameshindikana. Hapana, hata tu kimya. Wakanishauri, wakanishauri, lakini mwisho wote nikakubali, nikasaini siku ya Jumanne Jumatano ikabidi na nipelekwe theater kwenda kukatwa mguu wa pili. Huu mguu wa pili ukakatwa. Baada ya kukatwa mguu wa pili naambiwa tena Jumatano tena ya wiki ijayo inabidi tena twende tukakufanyia tena operation nyingine. Hapo sasa madaktari hapo tayari wameanza tena kubadilika kunionyesha upendo zaidi kwamba huyu mtu sio wakufa maana unajua daktari mara nyingi anakuwa ana, ana, ana na matukio fulani kwamba lishe kutokea tukio kama hili na mgonjwa ikawa hivi na hivi, kwa hiyo anakuwa na matukio kama yale. Wakaniambia damu inabidi tenda kufanyia tena operation nyingine tena. Operation ambayo utakayoenda kufanyia ni ya kwenda kukubadilisha mfumo wa haja kubwa. Mfumo wa haja kubwa inasema itakuwa, inakuwa nikasema tutaenda kutoa utumbo wako mkubwa, ndio haja kubwa, tutobadilisha na kuweka tumboni. <clears throat> Nikasema eh, eh, haya dokta, yaani hapo sasa mimi nakubali watakachokisema wao, kwa sababu ukiangalia kwamba huduma zote nazipata kupitia wao, ina maana hakuna ndugu ambaye ananisaidia wala kunisapoti. Wao ndo wamekuwa ndugu zangu, nao ndo nawasikiliza kwa kila kitu sheria ya mgonjwa kwenda kwenye operation inatakiwa saini ndugu, pamoja na mgonjwa kama ana uwezo, lakini mimi saini zote nilikuwa nazipitia mimi mpaka saini ya ndugu wa mgonjwa na, na saini mwenyewe. Basi wakaniambia bwana, inabidi sasa Jumatano tena ukafanyie tena operation nyingine ya kuweza kuzuia maambukizi kwenye vidonda. Kwa inabidi sasa, kwa sababu kinyesi kinatoka tu kinatoka kwenye, kwenye pampers, sasa tukihamishie kiki kinatokea kwenye tumbo. Ah. Anambia ni nzuri tu, wala usiofu. Wengi sana, wengi sana wana matatizo kama hayo. Kwa kweli walikuwa kama yani madaktari wamwambia kama, kama marafiki zangu hivi. Wananipa paka historia, sio wewe tu bwana. Eh, bwana hii picha hii. Unaona hii picha unamwona kwa itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikasema sawa, niko tayari. Kweli bwana, ilipofika Jumatano nikaenda kufanyiwa tena operation nyingine ya kutobolewa tumboni kwa ajili ya haja kubwa ambayo naweza nikakuonyesha hapa kidogo. Hii hapa unayoiona hii unayoiona hii unapoona hapa okay, okay, okay, okay. unapoona hapa huu ni utumbo. Ina maana utumbo uko hapa, utumbo uko hapa hapa katikati hapo tumbo. Kondo akaenda kunifanyia operation ya ku nani ya utumbo ya kutoa utumbo nje kwa ajili ya haja kubwa. Namshukuru Mungu akafanikisha kwa hilo. Kwa kweli nawashukuru sana madaktari walipofanikisha kwa hilo, nikakaa sasa kwanza kugusa kwanza kwanza kutibu vidonda vya kwenye makalio ndio ilikuwa changamoto kubwa. Ah, walitibu akatibu akatibu akatibu akatibu akatibu. Wakati wanaendelea kutibu huu mguu huu mfupa tena ukachomoza, yaani mfupa uliokuwa ameukata ule ukachana nyama ukachomoza. Wakati unachomoza wanajipanga kwenda kunifanyia operation ya kurudisha mfupa. Wakaja, ikaja kempo kutoka ilikuwa Cuba, ile kempo ya Cuba ikaja Mluganzira, wale wanashughulika na magonjwa ya bedisoa, na mimi nikapata chansi ya kusema kwamba nipelekwe kule kwenda kufanyiwa operation ile. Nilipofika Mluganzira hawana ratiba ya mgonjwa anayetoka Muhimbili Upanga. Kuna wagonjwa wanatoka Ilala, si wapi, si sehemu mbalimbali, lakini wagonjwa Upanga hakuna hata mmoja. Lakini yule kiongozi ambaye alikuwa ambaye daktari wangu ile kiongozi alikuwa anaongoza wale, madaktari wa kempu alikuwa ni daktari wangu mimi. Kwa hiyo akaona kasa kama hii fursa nitaitumia na mimi kumuingiza ada mgonjwa wangu kwenda kufanya operation. Kwa hiyo operation ikawa imefeli, imeshindikana. Baada ya kushindikana ile operation, kwa hiyo nikawa sasa nimerudi, ikawa sasa nimeomba kurudishwa tena Upanga pale Muhimbili kwa sababu tena nishaona yani mimi ishakuwa kwa kama vile ni nyumbani sasa, sio kwamba kusema kwamba kama ni nyumbani tu, manesi wananijua, unaona bwana, inafika stage akienda kule akirudi kule akijana chipsi basi lazima nao kuletea chipsi. Unaona bwana? Na mimi sina ndugu sasa. Unaona bwana? Nilikuwa na deka kwa namshukuru kwa sababu manesi wa mwimbili ni Mungu abariki sana. Maji ya kunywa, nini, vitu vingi sana walikuwa wananiletea. Na hata pia pempasi muda mwingine zikiisha, lostom hizi ziki, zikiisha, wao ndo wanajua kama ni mahali gani watazipata, na wanajua kama kwa sababu kuna tuna mgonjwa fulani hivi na hivi na hivi, wananiletea colostom. Kwa hiyo niliishi maisha kama hayo nikiwa pale Muhimbili. Kwa hiyo nikatamani kurudi na wakanirudisha tena, na baada ya kunirudisha nikutana na daktari ambaye alikuwa anasimamia kempu ya kule, akaniambia Adam, naomba sasa nikakufanyia operation nyingine ya kukupandikiza ngozi pamoja na kuukata huu mfupa. Nikakubali. Kupandikiza ngozi wapi? Huku kwenye makalio huku, huku kwenye makalio huku. Nikakubali, nikasema niko tayari. Na kweli nashukuru Mungu nika Jumatano ilipofika nikachukuliwa nikaenda kutolewa ngozi mahali hapo unapopaona hapa hapo unapopaona hapa hii wanaita donor site. Hapo unapopona hapa hapa ilitolewa ngozi hapa pote hapa palitolewa ngozi. Baada ya kutolewa hii ngozi, kwa hiyo ikaja kupandikizwa huku huku, ndio ikapandikizwa ngozi. Ah, nikasema Mungu ni mwema. Nilikaa kama siku sab, masaa sabini na mbili, unatakiwa ulalie huu ubavu bila kugeuka. Na wakati huo na pia kuna vidonda. Ila ili, kiwe, ili hii ngozi iweze kushika huku, inabidi huku nilale masaa sabini mbili bila kupalalia sehemu iliyopandikizwa ngozi. Na namshukuru Mungu hii mito hii inakuwa inapangwa hivi kwa nakuwa nimelala. Kwa hiyo nikitaka kwamba kujigeuza tu kidogo, kwa sababu mimi kitanda kwa kilikuwa na ukuta, ina maana nashika tu hivi kidogo, kwa nakuwa kama vile nimejigeuza tu hivi kidogo, kwa hiyo napata kupumua kidogo. Baada ya masaa sabini na mbili ndo akawa anaruhusu kwamba kila baada ya masaa mawili nageuza nageuza nageuza nageuza nageuza, na baada ya hapo kwa kweli namshukuru Mungu, huku ngozi ikawa imeshika, donasaiti ikawa bado inaendelea kuvuja damu. Wakaniambia tena bado kuna operation tena ya pili ya kwenda tena kuweka ngozi huku huku, stari imepona, tukaweka tena huku, alafu tukishatoka huko tuanze kuuguza donor site. Kwa hiyo wakaenda tena kuniwekea ngozi, unapoona hapa hapa ndipo alipovuna ngozi, hapo unapoona hapa hapa ndipo alipovuna ngozi, hapa ndipo alipovuna ile ngozi na baada ya kuvuna ile ngozi sasa, wakati wanaenda kuweka huku ngozi, wakakuta ndani kuna jipu limejitengeneza. Kwa ikabidi sasa kwamba hapa kuna kitu kama uvimbe fulani hapo, unapoona hapa hapa, inabidi ilitolewa nyama nzima ikaenda kuwekwa kwenye kidonda huku tena kwenda kub, kub, kub, kubandikwa kwenye kile kidonda. Kwa sasa baada ya saa kumaliza pale kufanya hinani, nikaja tena kukati na masaa sabini na mbili, ina maana unalalia ubavu huu kutu tu muda wote mpaka nani itakapokuja kupona. Nashukuru Mungu ikapona, na hata huku pia kapakafunga na donasite zikaja zikawa zimepona vizuri. Tukabaki sasa kwenye changamoto tumpeleke wapi huyu mgonjwa? Madaktari wanajiuliza. Maana kama ndugu zake walimkimbia na kwa hali yake alionaye huyu, kusema tumpeleke mikoani inakuwa ni ngumu. Huyu mtu inabidi tukae naye karibu. Je, tunafanyaje? hapo umeshaanza kupona tayari. Hapo tayari vidonda vimepona, lilibaki tu lijipu ambalo alinani ambayo ile nyama ilikuwa bado haijakaa vizuri. Kwa wakati bado inaendelea, maana ndo wanapangilia kwamba jinsi gani huyu mtu tutampeleka, ataendelea kukaa hapa hapa Muhimbili au tumpeleke kwenye vituo. Wakati huo daktari yule aliyekuambia kwamba hauponi yupo bado, anaona kinachoendelea, yupo. Yeye kazi yake ni kusema Mungu ni mkubwa. Adamu Adamu sio akufa leo. Yaani kashakwambia sasa tayari hapa kuna matumaini. Eh, hey, kwamba Mungu ni mkubwa kwamba sio akufa leo. Yaani hivi nilivyokonda hii ni kidogo. Mimi nilikuwa nimekonda nimeisha. Yaani nimekonda nimekwisha. Sasa wakati wanajipanga na hiyo hali ya kwamba wa, tunampeleka huyu mtu wapi? Ikatokea tena jambo jingine tena sehemu za asili, sehemu za asili, ile kaseta ikatoboa. Samani kidogo, naona mpira huu huu mpira ah, sivute kwa nguvu. Naona mpira huu huu mpira ukatoboa kwa ndani, kwa ukatoka tena nje. Kwa tunafanyaje hapo? Kilichofanyika madaktari akasema kama tena tena tena inabidi tena tumpeleke akafanywa tena operation nyingine. Kwa operation gani ndio kufanyiwa? Inabidi tena kwa sasa hapa anaenda kufanya operation moja ya kwamba tunaenda kufunga taarifa zote za huku kwamba mkojo usitoke, mkojo usitoke kabisa huku ina maana wakaja kutoboa hapa juu hapa juu, naweza nikakuonyesha kidogo hapa kwenye pempasi, unaiona hii hapa juu hapa juu hapa hapa juu ndo wakawa wametoboa. Basi nikakaa wakatoboa hapo, wakaweka hapo, nikaa niko hapo hospitalini nasikilizia ni nini kitaendelea, ni jambo gani je hapa nafanya Kituo cha kwanza kabisa kupelekwa kilikuwa ni kituo kimoja kiko Tanga. Kile nikamwambia kile kituo ni kizuri. Na kile ni kituo cha Waislamu. Kwa kina malezi mazuri na kinashughulikia wagonjwa vizuri, tukupeleke kile. Wengine watu wanakuja kuniambia wewe usikubali. Usi usikubali. Kwa nini? Usikubali hali ulionao hii, hali ulio nayo hii, we sio kupelekwa kituo cha, wale, cha kulelea wazee. Hali ulionayo hii inabidi kwamba lifanyike jambo, utafutiwe sehemu, atafutwe mtu wa kukaa na wewe. Lakini unapoenda kule unakuta kituo kimoja kina wahudumu wawili na kituo kina watu hamsini mpaka anakuja kufikia wewe kwa hali yako uliokuwa nayo, nitakiwa mtu akuogeshe, akufanyie hivi na hivi na hivi na hivi. Kuna muda nitakiwa kufanyia mazoezi muda gani? Hasa mimi hapo nawasikiliza nyinyi, na hapa sasa nikaanza mimi nawasikilizeni nyinyi, kaeni huko mwelewane. Ah, sasa na wewe wanapokuja huko nawaelekeza kwamba bwana, mimi sehemu sitaki na sasa nitakaposema sitaki, watu wanauliza kwa nini huitaki? Na ndugu zako wamekukataa. Kwa hiyo nilipotoa ile hoja akaona kwamba ni kweli. Ustawi wa jamii wakapambana kadri wawezavyo, kadri wawezavyo mpaka nikampata dada mmoja, akaniletea dada mmoja. Walipomleta yule dada, alipofika pale Alipokuja kuniangalia hali yangu, yeye akasema mimi huyu kijana namsaidia, na katika kumsaidia, cha kwanza nitamtafutia nyumba, nitamtafutia vigari hivi vibaskeli na nitamwandalia mazingira atakuwa ni mazuri. Nikamwambia mama, Mungu akubariki sana kwa hilo. Ah, wala usijali, wala usijali. Nikasema asante. Sasa ninawaza tena, nishazoea mazingira ya Muhimbili, naenda tena ulaiani ah. yani naona kama vile yaani si mwanao nitoa afu anakonipeleka yani naona kama vile yaani, ni yaani ndio ananipeleka kwenda kwenye mateso zaidi yani siwelewi kabisa wanachokifanya yani Yaani nilikuwa tayari nishazoea yale mazingira pale Muhimbili, nilikuwa nishazoea pale mazingira ya pale Odini, nishazoea hali ya hewa ya pale, unaona miaka miwili mimi sije kuiona ardhi kushoka chini, maana gorofa ilikuwa ni kwa gorofa ya 23 gorofa odi 23 gorofa ya 4. gorofa ya 4. Kwa hiyo jua unaliona likifika liki kwenye madirisha, likipiga kwenye madirisha ndo unaliona jua na unaweza kaliona kwa bahati nzuri labda limezama, ile inakuwa ni shida sana kuliona. Kwa ndani ya miaka miwili siku nanipeleka fyeta, wanaponipitisha pale nje kunipeleka fyeta, yani najisikia yani najisikia furaha, kama niko dunia gani tu, yaani najisikia furaha sana, lakini sasa sina jinsi. Miaka miwili niko miaka miwili na nusu niko mwimbili alafu leo nakuja kuambia kwamba nipeleke uraiani. Nilimkubalia yule mama, lakini kanawaza ah, mbona kama anaenda kunitesa hivi, mbona simwelewi. Lakini baadaye nikasema hapana, kilichokuja kufanyika akajitokeza, nikapiga simu kwa mamangu mdogo. Baada ya kupiga simu kwa mamangu mdogo, nikamwelekeza, akaniambia mdogo wako atakuja akuangalie. Kati ya wale waliokukimbia au mwingine? No, no, no, no hao sasa mbea sasa kwa mwangu mdogo kule. Kasema basi nitashukuru, na kweli nashukuru Mungu. Yule dada akamtumia nauli, akaja mpaka Dar es Salaam yule kijana. Baada ya kufika Dar es Salaam, ah, wakaja akanichukua pale hospitalini, wakanileta. Nyumba ya kwanza ilikuwa pale katikati hapa hapa katikati katika mlipopita hapa katikati hapa, nikakaa pale ya nani na ule na ule sasa ule mdogo wangu mtoto wa mdo, mama, mdogo nimekaa pale kwa muda kidogo nimekaa pale nimetoka nadhani mwezi wa ngapi mwezi wa tatu baada ya kodi kuisha kwa hiyo ikaonekana ah kodi kwanza ilikuwa ni kubwa afu na yule mama naye marazi akawa amemkamata kwa sasa yule ambaye alikuwa anakusaidia Msaidia kosa msaada. Sasa nikaa nimekosa mpaka nikajaribu kuongea na ndugu yangu mmoja anaitwa Ahmed Albert ambaye naye ni mgonjwa pia wa spinal cord injury, kuanzia hapa kuja kote hahisi chochote. Nikamwelekeza ndugu yangu, bwana, mimi nitakusaidia, takulipia kodi ya nyumba ya miezi sita na nitakusaidia pia vifaa kwa ajili ya dressing, kwa ajili ya kusafisha vidonda ambavyo tayari tena vishanianza. Nitakusaidia pia kukutafutia kolosta mbegi na nitakusaidia pia na Pampers. Ah, nikasema bwana, nitashukuru sana, na kweli namshukuru Mungu. Akaagiza watu wakaja, tukapata hii nyumba, ndo tukahamia. Baada ya kuhamia hii nyumba, yule kijana sijajua alichokuwa anahitaji ni kitu gani, labda labda kuni kuni, labda kuniua au kivipi? Vidonda vikawa vinazidi tena kuwa vibaya, anafanya dressing lakini bado vidonda vinazidi kuwa vibaya. Kijana yupi? Yule mtoto wa, wa, wa mamangu mdogo yule. Hasa nikafikiria nikasema, maisha haya sawa, tuendelee. Anafanya dressing lakini vidonda ukiviangalia, ukikaa lisali moja harufu inaanza kutoka. Tunasafishwa kweli? Haya, tuendelee. Siku nikaja kumuza mdogo wangu, hivi kwa unanisafisha vidonda au unanichezea tu? Mbona unasafisha baada ya masaa mawili matatu harufu inatoka? Pale pale nikaa kama vile nimemkwaza yule kijana. Akaniambia tafuta watakao kusafisha. Nikasema sawa, mdogo wangu, asante. Wewe ni mwanadamu kama mimi, yupo Mungu najua hapa nipo sina msaada, ila Mungu ataleta msaada. Huyu kijana ambaye amewaleteni hapa alikuwa anakaa nyumba ile ya pili pale, kutoka hii nyumba ya kwanza ya pili. Nikamwambia mdogo wangu, akaja kwa, nikamwambia mdogo wangu, mimi nateseka, ila naomba msaada wako huu, naomba uniogeshe haina shida bla. Sasa unajua ukiniweka pale kwenye kiti kama pale, huwezi ukajua kama na hali gani. Naye alikuwa anajua kasa huyu mtu mbona yuko vizuri tu, yuko hana tatizo lolote. Twende Bazari kakogeshe bwana. Nikamwambia lakini mimi na hali mbaya hapa nilipo. Lakini vumilia utakayoyaona, usishangae. Nikamwambia chukua gozi ziko hapa kwenye kabati hapa, chukua gozi lete hapa. Nikamwambia hizi gozi unakunja hivi na hivi na hivi na hivi, kwenye kuosha unaosha hivi na hivi na hivi. Usinihurumie, subua unavyojua. Na kweli bwana, nilipokuja kutoa hiki kitenge, kuna kitenge kingine nakumbuka, nilipokuja kutoa hiki kitenge, nilipokuja kutoa pempasi, huyu kijana alikaa kimya. Nikamwambia mdogo wangu vipi? Ah, kaka hamna shida, pole tu kaka. Ah, pole kaka. Akaniweka kwenye kiti kile pale. Akanipeleka paka choni Nikaenda ku akaenda kuniogesha vizuri, ameweza kuniogesha vizuri, akanirudisha hapa. Kama nilivyomwelekeza, akanisafisha vidonda vizuri. Akambia sugu, yani usinihurumie. Sugua unavyojua ila hakikisha vidonda vinatoa damu yani huyu kijana alikuta vidonda ni vichafu ni vichafu ni vichafu ni vichafu, sio polepole. Alinisafisha vidonda, akanisafisha vidonda mpaka zile silafu, ule muozo ule, akawa akachukua wembe anakata na wembe maana kwenye vidonda kuna silafu za yani ngozi kabisa imeoza, kwa sababu inabidi uikate ili upate ngozi nyekundu kwa akakata akasafisha vizuri. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu Huyu mdogo wangu akaondoka, alikoenda asipajui wala Nimekaa nikapigiwa simu na mamake, namhitaji mwanangu, namhitaji mwanangu huko aliko hana ndugu. Natambua alikuja tu kukusaidia. Kwa namhitaji mwanangu arudi. Mm. Nikasema kweli. Sema haya mama. Huyo kijana nikamwelekeza kama mdogo wangu. Mimi kwa hivyo nikasema kaka, mimi chumba changu kiko pale. Nitahamisha vitu vyangu. Sina mke. Sina mke. Nitakuja tutakaa hapa. Mimi na wewe. Nikasema ah, nitashukuru. Na kweli yule kijana Nikamwambia basi mwambieni aje, mwambieni aje ili nifanyaje, nimtafutie nauli. Na kweli namshukuru Mungu, alipofika pale pale palikuwepo na TV ndogo, si 19 singa vile vidogo vidogo vile. Nikamwambia mdogo wangu nenda kauze. Huyo ambaye anakusaidia sasa alikuwa ananisaidia kipindi kile, kauze afu ende nyumbani na akaenda kuuza. Baada ya kwenda kuuza, akaja kutuaga hapa, kondoka zake, akaenda zake nyumbani. Kwa hiyo nikawa sasa nimebaki na huyu kijana ambaye paka leo ananisaidia, lakini bado pana changamoto kaza wa kaza, kwamba ananisaidia, kwamba ina maana tayari ameshasimama kazi zake hafanyi kazi yoyote ile, na yeye alikuwa ni mtu wa vibarua barua, vitu fulani fulani, anafanya hivi, anapiga diwaka za pikipiki nini na nini. Nikasema ndugu yangu hapa wewe sasa hivi ndo msaada wangu na ndo kimbilio langu, hakuna mwingine ambaye anaweza akanisaidia kwa sasa, hasa ukiangalia hali yangu niliyokuwa nayo. Nachokuomba tukifanye, kama kuna uwezekano, ndugu yangu, tumwombe Mungu atujalie cha kwanza uzima na baraka, haya mengine atafuata. Akasema kweli kaka, wala usijali. Na kwa namshukuru Mungu. Aa, ah, mwezi mtukufu wa Ramadhani nadhani umeingia, tukaletewa futari hapa na watu tukawa tunakula, maisha yakaendelea kusonga mbele pempasi zikaisha, nikamwambia tena ndugu yangu pempasi mimi imeniishia hapa, akaniletea pempasi japo tena zishacha nibaki si tatu si ngapi, lakini namshukuru Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi kwamba hiyo ndo hali halisi na historia kamili ya historia ya maisha yangu, changamoto nilizozipitia. Pole sana sana sana. Asante, asante, asante. Wale ndugu ambao walikukimbia mwanzo hawajarudi mpaka leo? Ah, mpaka leo hawajarudi mpaka leo hajarudi. Na umezungumzia ndugu tu, vipi kuhusu wazazi? Ah, wazazi wangu mimi wote walifariki. Eh. Na ndugu wengine ndo hawa kama ambaye huyo alitoka Mbeya. Eh, kama aliyetoka Mbeya. Na pia mimi kuna changamoto moja. Upande wa baba niko peke yangu na upande wa mama pia niko peke yangu. Kwamba mimi kipindi nazaliwa nimekuta mama ana watoto amezaa na baba mwingine na kipindi mimi nazaliwa baba nimemkuta na watoto amezaa na mama mwingine. Ina maana kwa mama hajazaa mwingine tena zaidi yangu babangu, na kwa baba hakuzaa tena mwingine zaidi yangu. Ehe. Kwa hiyo hiyo nayo naweza nikasema ilikuwa ni gap moja kubwa kusema kwamba kwa sababu hata nilipokuwa nasoma shule nilipitia manyanyaso makubwa sana, kunyanyaswa na ndugu zangu kuhusu hata mali zile za ulisi za baba alizoziacha. Mimi nimesoma kwa shida nimesoma pia, nimepitia katika changamoto nyingi, na ndio maana kufikia stage kwanza kwanza kutafuta maisha nikama ah, watu nikajitafutia maisha yangu, ipo siku na mimi nitafanikiwa, lakini mwisho wa yote nikawa ni maambulia haya. na Katika kipindi chote hicho ambacho unatafuta maisha mpaka unakuja kupata hii tunaita ni ajali 2018 ulikuwa haujawahi kuwa kwenye maisha ya kuwa na familia wewe mwenyewe kuitengeneza familia yako? Ah, kipindi niko kule Msumbiji nilipata familia kule kule Msumbiji nikapata mwanamke nikawa naishi naye na tukajaliwa kupata watoto wawili. Lakini wakati naipata ya ajali tayari mwanamke mnishaachana naye. Na baada ya kuwa machana kwa sababu ni mtu hapa hapa nani mpakani mwa Tanzania. Nakumbuka elfu mbili na kumi na tisa nakumbuka ya alikuja mara moja kuja kuniona hapa Tanzania Dar es Salaam, akaja paka Dar es Salaam, akaja kuniona. Alikaa kama karibia wiki nzima na baadaye akaamua kurudi zake. Kwa hiyo mpaka wa leo alikuja na watoto au watoto wako wapi? Alikuja mwenyewe, alikuja mwenyewe na rafiki yake yeah. Watoto wako wapi? Watoto wako kule kule Msumbiji. Naam. Baada ya hiki ambacho kilitokea kwenye safari ya utafutaji, hasa kwenye masuala ya migodi, nimekuwa nikisikia watu wengi wakihusisha na imani za kishirikina. Sijui wewe katika mapito yako kama kulikuwa na mambo kama haya. Hmm. Ah, ni kweli ushirikina upo, na naomba nikuambia tu kitu kimoja. Katika mtu mwenye imani kubwa, mwenye imani ni mchimbaji namba moja, kwa sababu mchimbaji anafanya kazi sehemu, anatafuta kitu ambacho hajui, ali, hajui mahali kilipo. Kwa hiyo anachimba, anachimba ardhi, anaikuta ardhi, anaanza kuitifua mpaka chini. Kwa sasa wao wanakwambia kwamba uchawi unasaidia vitu kama hivyo, kwamba unaenda kwa mganga, anaenda kukurekebishia vitu kama hivyo, na baada ya kukurekebishia vitu kama hivyo, kwa hiyo wewe ukishaenda kule unakuwa labda na hirizi yako. Kwa anakwambia kwamba utakapofika sehemu ya, ya tukio itakapobana hirizi, hapo kuanza kufanya kazi. Kuna uchawi mwingi, kuna uchawi wa kuku kwamba kuku, mganga anakuambia kwamba ondoka na kuku, utakapofika sehemu ya tukio mchinje kuku. Aki, akidondoka pale pale anza kazi yaani unamchinja akidondoka pale anza kazi. Endapo atapepeluka na akaenda kudondokea labda bawa la kushoto, hesabu miguu saba kutoka hapo alipodondokea. Safari bado iko inaendelea, na kama amedondoka akadondokea bawa la kulia, hapo hapo alipodondokea, chimba hapo, utakuta kuna mali. Na kweli kuhusu swala la ushirikina, wachimbaji wengi sana wana mambo ya ushirikina. Naam. Kwako wewe kwa kujihusisha au ulijihusisha mara ngapi? Ah, nikiri na kusema mimi nishia kujihusisha pia na mimi na ushirikina pia kweli, kwenda kwa waganga wa kienyeji, kwenda kutafuta riziki. Nakumbuka nishia kufunga safari moja ya kutoka Mtepweshi kwenda Milati, na tulipofika kule tukapelekwa kwenye pango pango, mle ndani ya pango kuna nyoka, ila bibi tayari ameshatangulia kule, kwa inabidi nyinyi mwanze kuondoka moja moja kwenda kule kwenye pango kwenda kuangalia maajabu yale yanayotendeka kule. Bibi anafika pale, yani nyoka mnapishana naye kabisa njiani. Kwa hiyo yule bibi anakuwa ndani mle kwenye pango, afu nyinyi mnaenda sa kumfuata yule bibi, afu hapo mlangoni hapo mnapoelekea kuna nyoka. Kwa umvuke ule nyoka uende paka kule Afu ukishafika kule bibi ndo akupe masharti. Anakuambia bwana kuna hili na hili na hili na hili na hili utakutana hivi na hivi na hivi na hivi. Na kweli tukaondoka. Na kweli tuka, mimi nilifanikiwa nikaingia kwenye ile pango, nyoka nikampishia huku, mimi nikaingia zangu nikakutana kwa sababu nikajua kama huyu ni binadamu na mimi si ni binadamu. Mbona ukashindwa kumua mimi ni ume nyoka? Hapana, nikaingia. Baada ya kuingia tulipomaliza kule kazi ya pangoni kule, tukatoka tukaenda pangoni. Kulikuwa na kazi gani? Bibi huyo alitoka wapi? Uh, bibi tumetokana nyumbani. Nyumbani wapi? Nyumbani kwake pale alipokuwa anaishi. Akatupeleka mlimani kwenye sehemu anapofanyia kazi. Unajua wenzetu kule mataifa wenzetu kwa mfano Msumbiji, unakuta bibi anafanya kazi hapa lakini unakuta kilinge chake hakiko hapa. Kiko kwa mfano darajani kule. Unaona, kwa kule ndo mlimani kuna kufanya vitu vyake vyote. Mkija hapa nyumbani bado ni kuogeshwa tumkishamaliza kuogeshwa basi safari inaanza inaanzia hapo. Kwa hiyo tulipotoka pale tukapelekwa kwenye makaburi tena ya wazee wake. Yale makaburi mkishafika pale mnakuta kwamba yani kama unavyoona maiti ilivyofunikwa sanda pale juu, yani imechorwa kama maiti kabisa ilivyofunikwa sanda. Kwa unafika pale sasa, unaomba sasa, mimi fulani bini fulani nimekuja kwako mzee na kuomba unijalie nipate madini hivi na hivi na hivi. Unaongea vitu vyote ambavyo unavihitaji. Mkisha toka pale, yule bibi anawachukueni maana yale makaburi yamejengewa kama vijumba fulani hivi. Mkishatoka pale mnaondoka sasa, anawachukua yule bibi, mnavua nguo, anawapeleka kwenye mto wenye maji ya baridi sana yanayotoka yanatiririka kutoka mlimani, mkayaoge, na anawasimamieni kabisa ogeni watoto wangu, mnaoga, mnamaliza kuoga pale, choteni maji, chukueni maji. Tukachukua maji, akatuambia maji mliochukua kwenye mto huu mpaka yanaisha, mtakuwa mmefanikiwa. Akasema asante bibi. Tulipoenda nyumbani tukapewa majani. Yale majani unayaweka kwenye maji, baada ya nusu saa ma, yani makavu kabisa, Yaani kama unavyoona jani kavu, ndio ndivyo alivyo. Ukiyaweka kwenye maji yale majani, yale majani makavu yanachanua na kwa ya kijani. Kwa yale majani ndo unaoga yale majani ndo ukienda kazini kule unamwaga sehemu ya kazi ile unayofanyia kazi. Lakini mimi tulifanya kazi, tukafanya kazi, tukafanya kazi kwa sababu tulienda kikosi. Tulienda kikosi. Baada ya mwisho tukaanza kusema ah, kuna mmoja yule akakiuka masharti hivi na hivi na hivi. Kwa tukaanza kulaumiana baada ya kukosa riziki. Lakini uh, hatukuweza tena kurudi tena kwenda kwenda kwa yule mganga. kwa Kwao nikasa mimi labda ni kwenda tu kwa waganga wa kujiuza, anakuja pale pale mgodini, anaambia mimi najua dawa ya madini, unaenda pale unamsikiliza. Basi kwa nikawa kuanzia hapo nikawa nimestopisha kuhusu swala kule kwenye pango kule mliingia ku, ilikuwaje wakati unampisha ule nyoka ukaingia mpaka ukatoka na maisha yakawaje baada ya kutoka? Aa, ah, kule kwenye pango nilipofika kule kwenye pango, kwa sababu ndani ya pango kuna giza, ndani ya pango kuna giza, lakini wakati bibi anaingia nimemwona anaingia, na kelele kule anazozipiga kule pangoni nazisikia. Nikiangalia hapa karibu hapa, namwona kasa kama nyoka yule pale kwa hiyo nilipofika kule nikakaa kwenye kama jiwe fulani hivi. Kwa hiyo sasa yeye akaanza kuongea sasa maneno yake, anaongea na anaita ile mizimu, anaita ile mizimu, anaita ile mizimu, anaita ile mizimu, anaita ile mizimu mpaka anamaliza, na anakwambia kazi yako nimeimaliza. ondoka. Naondoka, nikishaondoka anaingia tena mwingine, maana pale nje alikuwepo mume wake yule bibi, anaambia ingia wewe unaingia unaenda unasomea unasomea unasomea unasomea ukishamaliza kusomewa anatoka. Kwa hiyo ilikuwa ndo hivyo. Naam. Kati ya wale wale mliopata wote ajali kulikuwepo na wale ambao mlienda nao huko kwenye mapango na huko kwingine? Ah, hapana hapana, hakuwepo hata moja, hakuwepo hata moja, hakuwepo hata moja. Lakini baada ya pale sasa, kwanza kile kikosi kilisambaratika kwa bibi. Baada ya kusambaratika kuna baadhi walipata mafanikio, walikuja wakapata pesa. Maana kumbuka, kuna jamaa tena mmoja alirudi kule kwa bibi katika kile kile kikosi, akarudi kule kwa bibi, akaenda kule. Aliporudi akaja kufanya kazi, akafanikiwa, akapata pesa, akanunua akanunua vitu vingi tu, tukawa tunaona pana na magari na nini. Maisha yake akawa ni mazuri, lakini kwetu sisi akawa ni magumu. Kwa hiyo katika wale ambao tuliopata nao ajali ambao alifariki dunia, hakuna hata mmoja ambaye tulienda naye kule. Kilichotokea kikakuokoa wewe na wale wengine wote wakapoteza maisha, ulisema ukumbuki kabisa. Sasa sijui kama ulikuja kupata story ilikuwaje? Ah, nimesema kwamba sikumbuki tukio lilikuwaje, ila nakumbuka mahali nilipokuwa nimekaa kwamba nilikuwa nimekaa kwenye nguzo fulani kule chini ya ardhi, wakati tunatengeneza sehemu fulani kama nguzo fulani hivi, kwa hiyo nilikuwa nimeegemea ile nguzo ya ardhi. Kwa ina maana kitu kilipokuja kushuka sasa, kilipokuja kupiga mimi kikawa kimenipiga kukatia hapa kuja huku, na ndio maana nimeathirika kuanzia hapa kwenda huku. Naam. Pole sana kwanza. Asante, asante sana. Mpaka sasa hivi wale ndugu waliokukimbia nini ambacho kinaendelea? Ah, mpaka sasa hivi ndugu alionikimbia kwa kweli, kila mmoja uko kimya, kila mmoja uko kimya akisubiria ni lini atasikia au ni lini labda atapigiwa simu kama fulani amefariki. Na hisi ndio hilo analosubiri. Lakini upande wa pili huko Mwenyezi Mungu anakusaidia na hali yako inaenda vizuri kwa mujibu wa maelezo ulioeleza mwanzo na unavyoonekana hivi sasa uko vizuri, Mwenyezi Mungu anasaidia. Kwa kweli mimi namshukuru Mungu mpaka sasa hivi kwamba niko vizuri na Mungu ananisaidia. Zipo changamoto ambazo nazipitia, changamoto ambazo nazipitia ambazo zinaweza zikaniumiza kichwa. Mfano mzuri kama nilivyosema mwanzo kwamba huyu kijana na maana hana kazi yoyote, yupo tu amekaa, kazi yake ni kunisaidia mimi, kazi yake ni kufanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa unakuta muda mwingi niko pamoja naye. Kwa hiyo hiyo ni moja ya changamoto kwangu. Ukizungumza naye yeye anatamani kufanya kazi gani au ni kazi umesema mwanzo alikuwa anafanya kazi gani? Dai waka bodaboda na vibarua. Boda. Kilio chake yeye kikubwa ni bodaboda. Kwamba kaka Mungu akitujalia kuja kupata bodaboda kwa kweli mambo yataenda sawa. Kwamba tukipata pikipiki yeye anakuambia kwamba mimi nitakuwa hapa mchana. Wakati mimi niko hapa mchana nampa mtu day waka ya mchana, ila usiku fika usiku nakamata mwenyewe pikipiki, kwa sababu najua usiku si mimi nakuwa nimelala hapa hiyo anakuwa naye mwenyewe pikipiki, ataendesha, ataenda sehemu mbalimbali, atapata riziki, atarudi. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa malengo yake makubwa kwake yeye. Na kwa upande wako unajipatia vipi riziki, chakula sasa hivi maisha yana, yanaendaje? Ah, mimi msaada wangu mkubwa ni kupitia Ahmed Arubeti hilo ndio amekuwa msaada wangu mkubwa, maana naposema mambo ya pempasi, mambo ya korosto mbegi, mambo ya hii mifuko hii begi unayoona hii, unaona bwana. Kwa hiyo yeye ndo ananisaidia zaidi, yeye ndo kila kitu, dawa nini za maumivu, kwa sababu kuna muda mwingine maumivu ya mgongo anakuwa ni makali. Kwa hiyo akiwa na chochote, ukichampigia simu, kaka, eh, hapa bwana, mimi hapa sielewi. Ah, uelewi? Basi subiri nifanye mpango wa kupeleka labda usisema hapana hospitali siwezi nikaenda. Hapa nahitaji tu dawa za maumivu ili niweze kutulia kidogo. ha basi amesema kwa hiyo yeye ndio msaada wangu mkubwa zaidi kwa sasa. Japo kwamba na yeye mwenyewe ana changamoto, tena changamoto zake naweza nikasema kwamba ni kubwa kuliko mimi kwa kweli. Maana naposema changamoto zake kwake ni kubwa kuliko mimi ni kwamba mwenzangu ameparalyze kuanzia hapa kwenda chini. Hana uwezo wa kuinua mkono ina maana kazi yake ni kuchezesha tu hivi shingo, anaweza kufanya chochote, lakini yeye ndo amekuwa msaada wangu mkubwa. Naam. Baada ya huyu brother anayekusaidia kuja kuhamia hapa na kuendelea kukusaidia kukufanyia hiyo dressing unasema, na ukamwambia asikuhurumie, matokeo vipi? Ah, kwa kweli namshukuru Mungu. Hivi ninavyokuambia hapa nimedress jana, ina maana hata muda huu nitakiwa niingie dressing, lakini namshukuru Mungu kwamba yani hapa kalika kipindi kile ile harufu ile ambayo inatoka, nadhani tungefanya interview haraka haraka kwamba jamani, hebu tutokeni jamani, maana hii hali ni mbaya. Lakini kwa sasa hivi kwa kweli, paka sasa hivi hapo unavyoniona hivi, kwa kweli, kwanza vidonda vinaendelea kupona. Huo ni ukweli kwamba vidonda tayari vinaendelea kupona, japo bado lakini vidonda vinaendelea kupona. Kwa nashukuru Mungu kwa hilo, kwa sababu kupona kwa vidonda ni kuwa vyekundu. Kupona kwa vidonda ni kuwa vyekundu. Ukiona kidonda bado ni cha kijani, kidonda ni cheupe, ina maana kidonda bado kinachimba ndani kwa ndani. Lakini mimi vidonda vyangu vyote vishakuwa vyekundu, na ukiangalia pembeni pembeni um vinaleta weupe wa kupona. Kwa vidonda vyangu vinazidi kupona. Eh. Alipokuja mama watoto wako uli wakati unazungumza naye ulifikiria au kumwambia chochote kuhusu namna pengine labda ya kuendeleza maisha ya kipindi kile au kama maisha yamebadilika na umeshafikiria pengine kuoa? Ah, mimi nilimwambia neno moja tu, nilimwambia nilelee watoto wangu maana kipindi anakuja hali yangu mimi ni mbaya na sina matarajio kama nitakuja kupona. Kwa ujumbe niomba kama nakuomba tuendelee watoto wangu, kama nitapona tutaonana, lakini sipopona basi huo mzigo nimekuachia. Kwa kuhusu swala la kusema kwamba nitakuja kuoa tena, hilo sikumwambia. Mawasiliano yapo, lakini kipindi kile ambacho kaja na kuondoka, kwa sababu umesema yupo yupo huku huku Tanzania. Ah, ah, yeye yuko mpakani mwa Tanzania, hayuko Tanzania yuko Msumbiji ila mpakani mwa Tanzania. Mahusiano yake mimi ninayo na nazidi kuwasiliana naye sana sana tu sana sana tu. Zana tala nitumia voice muda fulani, vipi huko umeshindaje? Nikasema tunamshukuru Mungu tumeshinda salama. Kwa mawasiliano ya kuwasiliana naye mimi ni ninayo, namshukuru Mungu kwa kweli kwa hilo. Kweli anazidi kunipigia simu. Naam. Nini wito wako kwa yeyote yule awe Mtanzania au hata kama sio Mtanzania anayekutazama na aliyeguswa na mkasa huu wa maisha yako? Ah, kabla ya yote kwanza, cha kwanza naomba niwaambie tu kwamba ndugu zangu wa Tanzania na watu wote kwa ujumla, maana najua hii ni station kwamba inafika dunia, inafika kila mahali, hiyo Marekani au sehemu yote, ni kwamba duniani hapa sisi ni wapitaji, mitiani nampata kila mwanadamu. Mimi pia nilikuwa natembea kama wengine wanavyotembea, lakini leo niko hapa, sikutarajia kama itakuwa hivi. Cha msingi cha kwanza ni kumshukuru Mungu na cha pili ni kufanya ibada, hasa kwetu sisi vijana Vijana wengi tupo katika hali ya hatari zaidi, kwa sababu vijana wengi sasa hivi tumekuwa ni vijana wa starehe, yaani tumetanguliza dunia kuliko kitu chochote. Kwa nini sasa tujitathmini na kuipa mgongo dunia, kuona kwamba vya duniani hapa ni vya kupita na kesho yako huijui itakuwaje. Mimi tulikuwa nane, lakini usiku huo huo watu saba waliweza kupoteza uhai wao, nikabaki mimi na mimi nikabaki niko katika hali hii. Kwa hiyo ni kwamba vijana wenzangu tujiandae kwamba tuishi tukijua kasa kwamba ipo siku tutaondoka katika dunia au ipo siku tunaweza tukapatwa na mitihani mbalimbali. Na jambo la pili, matatizo yapige hodi. Kocha msingi, Mungu anapokujalia kidogo kile Mungu alichokujalia, basi kitunze kwa ajili ya kesho yako, maana kesho yako huijui kesho yake itakuwaje. Utakuwa ni mzima mpaka unaingia kaburini? ama utakuwa ni mlemavu kesho yake. Je, utakapokuwa mlemavu na tayari una familia yako na tayari kile kidogo ambacho ulikuwa unakipata unakitumia kwa nasa za dunia, je, itakuwaje watoto wako watakavyoishi? Au we mwenyewe uta, uta, uta, uta, utafanyaje? Unaona bwana. Kwa hiyo mimi nawasihi kwamba vijana wenzangu kwamba tufanye ibada. Jambo la pili, kuna watu wanaumwa, eh, inawezekana kuzidi mimi kuna watu wanauma kuzidi mimi, wana matatizo makubwa, yawezekana kunizidi hata mimi. Mimi naongea, kuna watu waongei. Mimi ukinitea chakula najua chakula kina chumvi, ila kuna watu wengine ukimpa chakula ajui kama kina chumvi wala nini. Wengine wanakata tamaa na nishia kushuhudia ile ajali ya Morogoro. Ajali ya Morogoro, wale wagonjwa waliletwa kwenye odi ambayo mimi nimelazwa ajali ya moto ile, ile ajali ya moto na nimekaa hata hospitalini nimeona maajabu mengi sana kuna mtu anakitafuta kifo kwa kukifosi na kukitafuta mahali kilipo. Kivipi? na Mtu unakuta ndugu zako wanakujali, wanakusaidia, wanakufanyia kila kitu, ila wewe unagoma kula chakula. ila wewe unawasumbua madaktari, utaki dawa. Na kikawaida mgonjwa anatakiwa amsikilize mzima. Ukiwa mgonjwa huna sauti kwamba wewe unatakiwa kwamba umsikilize. Kwa mfano mimi hapa leo nipo taabani naumwa, naye msikiliza ni huyo kijana kwamba bwana, twende sehemu fulani, twende hospitalini, Inawezekana nikawa sina uwezo hata kuongea, lakini unakuta kama mgonjwa mwingine tayari ashakata tamaa, ashajua mimi ndo mwisho wangu wa maisha, mimi ndo basi tena sitatembea hivi na hivi, anamokata tamaa. Wale wagonjwa mimi nilikuwa nawatembelea kwa njia ya kusogezwa na kitanda, bana alikuwa karibu tu. Naambia ndugu zangu, ninyi mtapona, mtatembea. Haijalishi wengine meungua asilimia themanini, lakini mtapona. Lakini mimi yawezekana nikaikanyaga ardhi hii bila kujitambua nikiwa naingia kaburini, ila nina amani na nina furaha. Wewe leo unaumwa ugonjwa tu wa kawaida, unaanza kukata tamaa, unasumbua ndugu, afu unakuta sasa ndugu wanam wanampenda mgonjwa. Mimi kushuhudia ni yani wana yani wana yani vijana wanampenda baba yao sio pole pole paka yani wengine walikuwa nalala pale pale Muhimbili, lakini baba yao alichokuja kukifanya anagoma kula, mi bora nife tu, bora nife. Kisa na mkasa ni kwamba ameletewa majibu ame, ana, kuna dalili za kansa, majibu hajafika kwa yule bwana aliweza kufariki dunia. Kwa hizo pia ni changamoto. Lakini kwangu mimi kuhusu Watanzania, mimi naombeni msaada wenu wote ambao mnanisikiliza muda na wakati kama huu. Mimi nahitaji msaada mkubwa sana, tena mkubwa sana, na msaada wa kwanza nahitaji mimi nipate pikipiki ambayo nikipata bodaboda ambayo itanisaidia kidogo kuendesha mambo yangu. Kwa hilo hitaji kwa Tanzania wote ambao mtaenda kuisikiliza hii video, naomba msaada wenu ndugu zangu, muweze kunisaidia. Na jambo la pili, mimi nahitaji vitu vingi. Nahitaji Pampers kama nilivyoonyesha hapo, ninahitaji colostrum bag, ninahitaji chakula kupata. Yule kijana ambaye namtegemea mimi ambaye ananisaidia kidogo, naye ni mlemavu, yuko kitandani. Najua wewe ndugu yangu ambaye ni mzima wa afya kabisa na Mungu amekupa uzima, amekujalia afya njema, kwamba naomba uende ukaguse na kuweza kunisaidia kuhusu swala kwamba la kuweza kunisaidia japo hata pempas moja tu ukijisaidia, basi Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo mimi hitaji langu kwa Watanzania na dunia yote kwa ujumla, ambapo TV hii inasikika, hitaji langu kwamba nahitaji msaada mkubwa sana kupitia kwa Watanzania. Naam. Neno lako la mwisho pengine kwa serikali yetu sikivu, neno la shukrani kwa hospitali zote walizopigania uhai wako mpaka leo hii umekuwa mzima walioamini na kuhisi mengine na wakakwambia, lakini Mwenyezi Mungu akabadili matokeo? Ah, awali yote kabisa mimi naomba ni washukuru madaktari wote wa hospitali ya taifa Muhimbili, maana ndio amekuwa kimbilio langu kubwa. Naomba nimshukuru mkurugenzi wa hospitali ya taifa Muhimbili, naomba niwashukuru madaktari walioko taasisi ya mifupa ya MOI, na pia naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwa madaktari wa plastic surgery pamoja na manesi. Kwa kweli Mungu abariki sana yani Mungu awabariki sana, maana hao mimi ndio ndugu zangu walioikomboa, walionikomboa hai wangu, waliweza kunisaidia sana, waliweza kunisaidia sana. Nilikuwa katika hali mbaya, walinisafisha vidonda, bado waliendelea kunipa moyo na kunitia moyo kwamba ipo siku Adamu utasimama. Na kweli leo hii nipo hapa naongea tena, niko uraiani kabisa. Namshukuru Mungu kwa kweli. Mungu awabariki sana na pia mama yangu ambaye aliweza kunisaidia pia na yeye kuweza kunifikisha paka hapa nilipofika, pia Mungu ambariki sana. Hata ndugu yangu pia Ahmed, pia Mungu ambariki sana. Na pia nitoe shukrani zangu zangu za dhati kwa hii TV ambayo mmeweza kuja kunitembelea leo. Mungu ambariki sana. Najua mmeacha kazi zenu na kuja kunitembelea. Kwa kweli mimi sina cha kuwalipa isipokuwa Mungu ndo atakayewalipeni. Amen.